Yo, this is an unreleased snippet, bro. Vape London freestyle, Londres freestyle, unreleased English lyrics, bro. Yo, what is this about, bro? Who is Vape? Y'all put me on, bro. I just saw this scrolling down the news for y'all, and I thought this would be interesting for y'all boys, bro. Shout out to Van, bro. Let's jump straight into this. I don't do the talking, I do the reacting, bro. Let's go. My boy Colin Cash in the back with, with a good, with, with, in a nice car, bro. que tem na cintura dessa bebê quando ela se move Cintura de mola, rebola, a bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD, se eu não te atender Fica calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá mais se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê é mais contraditória que Alice Negra ser branca Okay, y'all, is this an artist like on the come up or y'all or, or, or something y'all? Is he like on the come up or something y'all? Let me know down below. Alice negra ser branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acertar quantas A Natália, Raíssa, Maísa, Maíra, Letícia, Larissa e Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelos, cheiros diferentes my boy got all the girls, bro. He just described, he just named at least 17 and 5 different hairstyles y'all I never heard Samaíra, Letícia, Larissa e Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber meu signo, isso que elas tinham e como Fumaça sobe pra bunda, bebê tá maluca, vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa de outro mundo Quando vê o back que os moleque fuma, chega, o olho brilha mocinha não é real, com ela eu em libras. Okay. Quer me ver cara a cara, me tomar no acesso da favelinha. Yeah. Será que ela realmente... I'm gonna lie, yeah, he going crazy, hold on. Quer me ver cara a cara, me tomar no acesso da favelinha. Será que ela realmente me quer, ou só não aguenta ficar sozinha? O que tem... Ok. Yo, what y'all rate that, y'all? I like that. I hit that like button. All right, y'all. That's that's a that, that, song is a cool nine out of ten, y'all. I ain't gonna cap y'all. That was a little quick, y'all. Tell when he drop it, y'all. I'm gonna react to this. Tell me if y'all already. Uh, oh, what the like? Tell me if y'all want to react to this, y'all. When he dropped this, y'all. That's what I meant to say. Tell me if y'all want to react to this when he dropped this, y'all. We almost at 5K, y'all. Hit that, hit spam that subscribe button, bro. Share with friends, bro. Please, y'all. We almost at 5K, man. I ain't asking for nine else, bro. Comment some more reactions you want me to react to, y'all. Hurry up, bro. And I'm out.